लिजेल तुम सारी दुनिया में भी ढूंढो तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी रेमो तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढू अरे तो लिख देते मेरा नहीं है अरे अखबार है भाई अर्ज करता हूँ कि जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई लिजेल घर की साफ सफाई चुपचाप करो वरना दिमाग घूमिया तो मारे जैसा ना कोई हाँ, ये पढ़ता भी है भाई कुछ सुना भी दो टेरेंस रेमो तू कभी अपनी एनिवर्सरी भूला है रेमो नहीं टेरेंस वाओ तू लिजेल से इतना प्यार करता है रेमो हाथ से बुलाए नहीं जाते बहुत बढ़िया है रेमो सर सर मेरी बीवी लापता हो गई पोस्ट मास्टर ये पोस्ट ऑफिस है जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो रेमो सॉरी सॉरी खुशी के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा लिजेल तुम बहुत भोले हो तुम्हें कोई भी आसानी से फंसा लेता है रेमो हाँ शुरुआत तुमसे ही है लिजेल मैम <laughs> मैं आपको छोड़कर चली गई तो आपको कैसा लगेगा रेमो सर मैं पागल हो जाऊंगा रिजेल मैम दूसरी शादी तो नहीं करोगे रेमो सर पता नहीं पागल तो कुछ भी कर सकता है <laughs> आज मुझे हॉरर फिल्म देखने का मन हो रहा है बहुत ज्यादा रेमो सर अलमारी में हमारी शादी की सीढ़ी देख लो <laughs> रेमो सर ने पान खरीद कर लिजेल मैम को खाने के लिए दिया लिजेल मैम अरे थैंक यू पर आपने अपने लिए पान क्यों नहीं लिया रेमो सर अरे पगली मैं तो ऐसे ही खामोश रह सकता हूँ रेमो अगर तुम्हें एक करोड़ की लॉटरी लगी और उसी दिन मुझे किडनैपर्स ने किडनैप करके तुमसे एक करोड़ मांगे तो तुम क्या करोगे डेमो वो सब तो ठीक है पर मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन में मेरी दो दो लौटे लगेगी फिर भी कितनी बहुत अच्छी लगती हो ये कैसा जवाब थोड़ा खुल के बताओ ना अरे डार्लिंग इतनी अच्छी लगती हो कि कभी कभी सोचता हूं तुम जैसी एक और ले दांत कैसे टूटे रेनो लिजेल ने कड़क रोटी बनाई थी डॉक्टर तो खाने से मना कर देते रेमो जी हाँ वही तो किया था क्या बना रही हो खाने में लिजेल आलू की सब्जी बना रही हूँ पर पता नहीं क्यों ये आलू पक नहीं रहे हैं रेमो अच्छा ऐसा करो थोड़ी देर आलू से बातें करो देखो बढ़िया चुटकुले आए हैं बड़े अच्छे आदमी थे अभी तक चल रहे हैं धर्मेश <laughs> धर्मेश सर सुना है आपकी शादी कराने वाला पंडित मर गया <laughs> रेमो सर एक ना एक दिन उसको अपने कर्मों की सजा मिलनी थी कुछ चुटकुला सुनाओगे मैं वही सोच रहा था मैं ना एक बड़ा बढ़िया आया है हाँ। यार रेमो रेस में अकेला भाग रहा था फिर भी सेकेंड आ रहा था जरा जल जल के सावला हो गया गोरा था बहुत बढ़िया चुटकुले आए हैं बड़े अच्छे आदमी थे अभी तक चल रहे हैं धर्मेश धर्मेश सर सुना है आपकी शादी कराने वाला पंडित मर गया <laughs> रेमो सर एक ना एक दिन उसको अपने कर्मों की सजा मिलनी थी तुम बहुत प्यारी हो लिजेल थैंक्स रेमो तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिखती हो Liesel thank you so much और बताओ क्या कर रहे हो रेमो मजाक इंटरव्यू में रेमो सर को एक सुंदर लड़की से बात करते देख लिजेल मैम उनके पास गई और कहा घर चलो मैं मरहम लगा दूंगी रेमो लेकिन मुझे चोट कहाँ लगी है लिजेल अभी हम घर कहाँ पहुँचे हैं लिजेल रेमो मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं क्या बताऊँ प्रेमो लव यू लिजेल जरा दिखाओ लिजेल रुको अभी पहन के आती हूँ सर चुटकुला सुनो sir Remo sir Liesel ma'am के साथ फोन पे ओके क्या बना रही हो खाने में लिजेल आलू की सब्जी बना रही हूँ पर पता नहीं क्यों ये आलू पक नहीं रहे हैं रेमो अच्छा ऐसा करो थोड़ी देर आलू से बातें करो देखो